ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ስምረ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ብምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም ገብረ ወሰን ዝኾነ 73 ሸቶታት ኣብ 380 ፀወታታት ዘመዝገቡ ፕሪምየር ሊግ 218 19 ብናይ ጋንታ ዓወቱ ማንቸስተር ሲቲ ተዛዚሙሎም ኣብ ግጥም ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ 75 ደቂቕ ሸቶ ዘመዝገበ ክሪስትያን ኤሪክሰን ብወገኑ ናይዚ ዓመት መበል 67 ሸቶ ኣመዝጊብሎም እዚ ድማ ምስቲ ክብረ ወሰን ዝፀንሐ ናይ 211 212 ውፅኢት እዩ ነይሩ ብውልቀ ተፃወቲ ድማ ሆላንዳዊ ተኸላኸላይ ክለብ ሊቨርፑል ቪርጊል ፋንዳይክ ዝበለፀ ተፃዋታይ ከም ተሰሜ ኣይርስዕን ሊቨርፑል ኣብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ታሪኻ ብውልቅን ብጋንታን ሎሚ ዓመት ዝበለፀተ ነይራ እንትኾነ ነታ ፅዋዕ ንሲቲ ኣሕሊፋ ክትባ ተገዲዳ እያ ንወዲ ኣህጉሮም ኦባውያንግ ዝተፀንበሩ ኣፍሪቃውያን ኣጥቃዕቲ ሳልሕን ማነን ብወገኖም 22 ሽቶታትን ስልማት ወርቂ ጫማ ኣቲሮም ውልዶ ተከላኻልያ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ብ12 ቀረብ ማለት assist ንሸቶም ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ብተኸላኻሊ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ቁፅሪ ኮይኑሎም ኣንዲ ሂንችሊፍ ኣብ 1994 ሌይተን ቤንስ ኣብ 212-13 ከምኡውን ወዲ ጋንቱ ኣንዲ ሮቨርትሰን ኣብዚ ዓመት ብዘመዝገቦ ናይ 11 ቀረብ ካልኣይ ዝለዓለ ኮይኑሎም ናብ ማድሪድ ክኸይድ እዩ ዝበሃለሉ ዘሎ ኤዲን ሃዛርድ ብወገኑን ብ15 ኣሲስ ማለት ቀረብ ንሸቶ ናይዛ ዓመት ሽልማት ሓላሉ ገይርዋ ድሕሪ ፆታ ቸልሲ ኣንጻር ሌስተር ኣሰልጣኒዩ ማውሪዝዮ ሳሪ ዝሓለፉ 7ተ ዓመታት ንቸልሲ ኩሉ ዝከኣሎ ኣበርኪትላ እዩ ዝተረፈ ንውሳኒኡ ምኽባር እዩ ክብል ብምዝራቡ ንምኻዱ ዳርጋ ርጉፅ ዝገበሮ መሲሉ ኣጥቃዒ ማንቸስተር ሲቲ ኣርጀንቲናዊ ሰርጂዮ ኣጉሮም ንተኸታታሊ 5 ዓመታት 20 ሸቶታትን ልዕሊኡን ብምምዝጋቡ ብኮኸብ ፈረንሳዊ ቴሪ ኦንሪ ተታሒዙ ዝፀንሐ ክብረ ወሰን ክሰብሮ ክኢሎም ኣጥቃዓይ ኣርሰናል ጋቦናዊ ፒየር ኤሜሪክ ኦባምያንግ ኣብ ቡንደስሊጋ ጀርመን ከምኡውን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝበለፀ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን ዝኽኣለ ናይ መጀመርያ ተፃዋታይ ኮይኑ ላሊጋ ስጳኛ ብመበል 37 ሰሙን ኣብ ዝቐፀለሉ ሓዘና ዘይወፀላ ባርሳ ንጌታ ፍክ ክትስዕረን ከላ ሪያል ማድሪድ ብሪያል ሶሲዳድ ተሳዒራ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብወገና ምስ ሰቪያ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ባርሳ ናይ መወዳእታ ናይ ሜዳ ፀወታ ኣካይዳ ኣብዚ ብሕዙን መንፈስ ዘካየደቶ ፀወታ ሊዮነል ሜሲ ድሕሪ ካልኣይ ትሸቶ ዘርኣዮ ስምዒት ንሕማቅ ኩነታት ታጋንታ ዝገልጽ እዩ ነይሩ ጌታፍ በዚ ስዕረት ናይ ጎባል ክለባት ኤውሮጳ ቦታ ክትስእን ከገድዳ እዩ ቫለንሽያ ኣብ ናይ መወዳእታ ፀወታ ምስ ትሰዓር ግን ናብ ረብዓይ ደረጃ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ካልእቲ ዘላ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ምስ ሰብያ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ንተኸላኸልታ ጎዲን ኳን ፍራን ፊሊፐ ሉዊስን ከተፋኑ ትሸባሸብ ዘላ ኣትሌቲኮ ንኣንቶዋን ግሪዝማን እውን ናብ ባርሳ ኣሕሊፋ ክትህቦ ከም እትኽእል ይግለጽ ግሪዝ ከይዱ ማለት ይሓዝነሉ ምክንያት የብለይን ክብል እዩ ዲያጎ ሲመነ ገሊጹ ዘሎ ቫሌንሽያ ንዲፖርቲቮ ኣላበስ 3 ብሓደ ምርታዕ ናብ ኣብ 4ብዓይ ደረጃ ክትቅመጥ ኪኢላ ኣላ ቫለንሽያ ጌታፍን ሴቪያን ኣብ ናይ መወዳእታ ሰሙን ናይ ራብዓይ ደረጃ ቦትአን ከውሕሳ ተኽእሎ ክህልወን እዩ ዓመት ሙሉእ ምዃን ኣብዋ ኣሰልጠንቲ ክትቀያየር ዝሓገየት ሪያል ማድሪድ ኣብ መወዳእቱ ኣብቲ መድሕነዩ ኢላ ዝኣመነትሉ ፈረንሳዊ ዚነዲን ዚዳነ ወዲቓ እንተኾነ ዚዙ ፆታ 3 ብሓደ ዝሰረትዕም ኣብ ምልእሰቱ ኣብ ሜድኡ ወፃኢ ዓወት ከየመዝገበ ነዛ ዓመት ክዛዝማ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ጂሮና ብሌባንተ ክልተ ብሓደ ብምስዓራ ናብ ታሕቲ ምስ ዝወረዳ ራዮ ባዮካንን ሄስካን ተፀንበረት ትመስል ምክንያቱ ዋላ እውን ማዕረ ነጥቢ ምስ ትእክብ ብናይ ክልተ እግሪ ውፅኢት ብሰልታ ቢጎ ተበሊፃ ስለ ዘላ ኣብ ካልእ ፀወታታት ሪያል ባላዶሊድ ንሪዮ ባዮካኖ ሪያል ቤቲስ ንሄስካ ክልተ ብሓደ ክስዕረን ከልዋ ቢያርያል ንኤቫር ሓደ ባዶ ሌጋኖስ ድማ ንኤስፓኞል ክልተ ባዶ ኣፋኒነአን ከምኡውን ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ንሴልታ ቢጎ ሰለስተ ብሓደ ረቲዕነአን ያያ ቱረ ካብ ኩዕሶ እግሪ ተኣልዩ ንዝብል ዘረባ ወኪሉ ተቃውምኡ ኣስሚዑ ካብ ኩዕሶ እግሪ ክፋኖ ሓሲበ ኣይፈልጥን እዩ ክፋኖ ምስ ዝኸውን ድማ ባዕለይ እምበር ዝዛረበለይ ሰብ ኣይደልን እየ ክብል እቲ ሓንሳብ ንዋንጫ ኣፍሪቃ ክዕወተላ ዝኽኣለ ኣይቦርያዊ ኮኸብ ገሊጹ ኣሎም ያያ ቱረ ምስ ግሪካዊት ክለብ ኦሎምፒያኮስ ብምዃን ኣብ ምፅዋት ይርከብ ኣብ ዜናታት ምስ ጋር ተፃወቲ ቤልጅማዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ክለብ ቸልሲ ኤዲን ሃዛርድ ብዛዕባ መጻኢኡ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንጋንትኡ ከም ዘፍለጣን መልሲ ክትህቦ ይፅበ ከም ዘሎን ሓቢሩ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ማውሪዝዮ ሳሪ ብወገኑ ቸልሲ ንድሌት ሃዛርድ ካብ ምኽባር ሓሊፋ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብላ ገሊጹ ፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ እተፃዋታይ ንኽሽየጥ ምስ ዝጠልቡ ደገፍቲ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጎራፊጡ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ኣርሰናል ኣሌክሳንደር ላካዜት ብፃውዒት ባርሴሎና ከም ዝተወናወነ ኣፍሊጡ ኣሰልጣኒ ዌስትሃም ማኑኤል ፔሌግሪኒ ብሓያሎ ዓበይቲ ክለብ ንዝድለ ዘሎ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ዴክላን ራይስ ደው ከብሎ ከም ዘይክእል ኣገንዚቡ ኣሰልጣኒ ኤቨርተን ማርኮ ሲልቫ ክለቡ ብልቓሕ ምስኣት ክፃወት ንዝፀንሐ ፖርቱጋላዊ ኣከፋፋሊ ኣንድሬ ጎመዝ ንምፍራም ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ምዕዋቱ ርግፀኛ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ስጳኛዊ ዓላሚ ክለብ ኒውካስል ራፋኤል ቤኒተዝ ንመጻዩ ኣመልኪቱ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ወናነታ ጋንታ ማይክ ኣሽሊ ክዝት እዩ ዚነዲን ዚዳን መጻኢ ዕድል ናይቲ ትማሊ ጋንትኡ ብሪያል ሶሲዳድ 3 1 ኣብ ዝተሰዓረትሉ ግጥም ንመንበር ተቐየርቲ እውን ዘይበቅዕ ወልሳዊ ተጻዋታይ ጋርዝ ቤል ንጹር ምዃኑ ብምግላጽ ተጻዋታይ ኣብ ማድሪድ ቦታ ከም ዘይብሉ ኣተንቢሁሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በቢ ዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን